¿Necesitas reservar una sala para estudiar o trabajar en grupo? Ahora puedes hacer tus reservas en la página web de la biblioteca en mi cuenta o en salas y equipos. En salas y equipos, además del acceso a la aplicación de reservas, puedes ver la disponibilidad de salas para el día en nuestras bibliotecas. Para acceder a la aplicación, inicia una sesión en Campus Global. Para hacer una reserva, selecciona biblioteca y fecha, Consulta la disponibilidad de las salas por horas y escoge la que quieras. Antes de reservar, consulta el número de reservas activas y el tiempo consumido por día y por semana. Si todavía tienes tiempo y reservas disponibles, escoge la franja horaria que desees y pulsa en Reservar. Aquí tienes la información de las reservas realizadas. Si no te interesa alguna, no olvides cancelarla. Recuerda que tienes un número máximo de reservas y de tiempo. Siempre tienes que pasar por el mostrador de la biblioteca para confirmar tu reserva. Si no cancelas ni confirmas tu reserva, puedes ser sancionado durante 15 días.